頑張る準備はできてるか風神一同精一杯演舞させていただきますのでお手拍子お心拍子のほどよろしくお願いしますよろしくお願いします私は私を表現する 強い意志を持って作り出せるち寄せに気ままに一人カラス声この声はどう聞こえる風神黎明 見えない色に染まってゆく暗闇をさまよい知らない間にできた傷一つ二つと染みてゆく Jesus! すくすく お客さんに向かってでありがとうございまなる風神撤収